Przede wszystkim chcieliśmy pokazać, że dostrzegamy nierównomierny rozwój województwa i to, że są obszary, które można określać jako te motory napędowe rozwoju takie miejsca, które stanowią sile gospodarki, ale są też takie miejsca, które no, radzą sobie mm, słabiej. Trudniej jest tam y, uzyskiwać efekt w postaci takiego wyraźnego rozwoju gospodarczego. Stąd pomysł na to, żeby zbudować specjalny program i zaoferować y, różne działania, różne narzędzia, które pomogą lokalnym społecznościom mm, pokonać bariery y, i wejść na taką ścieżkę, mamy nadzieję, trwałego rozwoju. Wzięliśmy pod uwagę bardzo wiele czynników, które mogą opisywać e, sytuację społeczno-gospodarczą regionu. Te czynniki zestawione wspólnie pokazały, w których gminach naszego województwa, bo to na poziomie gmin wyznaczamy granice specjalnej strefy włączenia, występuje najwięcej deficytów w takich obszarach jak chociażby jakość infrastruktury, potencjał gospodarczy, również e, demografia, e, czy też dostęp do usług publicznych. Ważnym czynnikiem, który też decydował o wyznaczeniu specjalnej strefy włączenia była spuścizna po państwowych, po byłych państwowych gospodarstwach rolnych. E, te miejscowości, które mm, no, jednak stykają się z y, problemem mm, społeczności, które funkcjonowały wcześniej w obszarze państwowych gospodarstw rolnych, dzisiaj przeżywają nadal po kilkudziesięciu już latach od upadku państwowych gospodarstw rolnych problemy, z którymi nie mogą sobie poradzić. Ten splot czynników y, dał efekt w postaci wyznaczenia obszaru województwa, który obejmuje dzisiaj ponad 60 gmin, czyli większość gmin naszego województwa i obszar, który zajmuje około 2 trzecich y, naszego województwa. Województwo nie rozwija się równomiernie, ma na to wpływ y, położenie głównych ośrodków y, miejskich, głównych ośrodków wzrostu y, na granicach województwa, w miejscach jakby skrajnych, bo Szczecin leży na północno-zachodnim krańcu województwa, Koszalin w tym układzie miejskim z koło brzegiem i z Białogardem leży na północno-wschodnim skraju województwa i taka mm, duża część województwa zlokalizowana centralnie jest y, pozbawiona większych ośrodków miejskich, a te większe ośrodki miejskie warunkują i rozwój i oferują dostęp do usług publicznych, zwłaszcza tych wyższego rzędu, a tego rodzaju y, oferty dzisiaj nie jesteśmy w stanie zapewnić y, mniejszym miejscowościom, wsiom tej centralnej części województwa. Program zaoferuje mm, dedykowany, mm, wyraźnie mm, zaplanowany tylko i wyłącznie dla specjalnej strefy włączenia do tego obszaru e, działania e, i one będą kierowane nie tylko do samorządów lokalnych, ale również do tych podmiotów, e, na przykład organizacji pozarządowych, czy też również przedsiębiorców, którzy działają na terenie specjalnej strefy włączenia.